olw'okuba nti wameri abadde ayina enzikiriza nga musajja mulokole bannayi mukama yeebazibwe omukama yeebazibwe aleluya banyabo ne basebo sebo mr president ba vice president secretary general omwogezi bamemba of parliament mwenna sebo lord mayor protocols all proto protocols observed ah uh, ekisokera ddala njawula okusaba sebo president tukirize omukolo gwa wameeri newankubadde wa national unity platform era wa people power naye omukolo gw'okumuziika n'okwekitiibwa obulamu bwe kibeere kya ggwanga lyonna abantu bonna ab'enzikiriza zonna ez'eddiini n'amawanga mu uganda tugenda okuziika omusajja abadde ow'omugaso ery'eggwanga lino ng'ate akoledde ekiseera kitono nga kristo we yali naye nga byakozza ebibadde bya muwendo era nga tugenda bitambuliramu nina okukkiriza seomisa pulezidenti n'abakungubazi mwenna nti okufa kulina obuyinza ku mubiri gwokka naye tekulina buyinza ku mwoyo gwa muntu nti newankubadde batulemesezza okuba nebode n'omulambo gwa wameri wano naye wameri waali wano mwe temuliiwo wano temuzze era ebigambo tugenda bibwatuula wano bibatuukeko nolwekyo kiri ekyokutulemesa batawanidde bwereere ekyokubiri nze nzikiriza nti nina essuubi nina essuubi lwaki ate kubanga wameri afudde musajja mukkiriza wameri akoze ebirungi bingi nnyo wameri abadde mulokole wameri afunye ekiseera ekimala okwenenya n'okwenenya eri katonda nolwekyo nzikiriza nti wameri agenze mu ggulu esubi mwabaliwa ntemulirina ekyokusatu mbadde nsaba mwogereko tujukire moments za wameri ezibadde ez'omugaso nnyo eri eggwanga lino nzijjayo ekikola kye yakola ekyokubeera lead council okutaasa national unity platform gavumenti lwe eyagala okozesa kibalama okugiwunziko gijjawo bannange newankubadde tugambye nti waali wano wameri tumukubeereko mu ngalo yataasa national unity platform yawoza omusango ogwo netumuyimirirako fena netumwesiga nti tagenda kugulwa era wamiri teyagulwa omusango naguwoza nga bali nomukulu segona onaego segona nabantu abalala omusango ogwo era netuguwangula kale wamiri anajjukira olwekyo nti national internet platform yomuku bagiyimirizaawo yomuku batuleetedde okubeera bafulaga beyala bamemba palament bakansala naffe ekibiina okubeerawo sekuritaity okubanga ekola contribution ye yali amaanyi nnyo wameri nange mwebaza ye musajja yaleka omusango gwe ng'amaze okuva mu kalulu nga naye agenze mu kkooti najja nayimirira musango gwange wakati wange n'ensereko era oluvannyuma ebivuddemu nsereko byakoze mukoze eki mubirabe so abadde mulwanyi okuva emabega ng'ayimirirawo era nga akusooka ne mu kkooti ate nga ne bwomugamba ensonga abadde musajja mugezi nga mugamba ensonga agikwata mangu nayimirira mu kkooti n'ayogera na waliwo moment gyenzijukira nasembayo okusangawo meri e boston twamusanga ku kitanda nga yenna agonze naye naatugamba mubeere nessuubi ngenda kukomawo era namusanga n'empapula zeza kooti naŋŋamba nti omusango gwagalina kuwangula era nja mumusanga ku madala ga palament so wameri abadde n'essuubi naye era bwe twali tulinako conference ye boston tuba tuli awo wemmeri nga bamusibye obuluto bulungi nnyo azze mu conference era najja n'abeerawo omusajja oyo era nabako n'okwogera kweyakola era teyakomaawo bwe twakola conference e california wameri yalinya ennyonyi mu bulumi obuyitirivu be boston okutuuka e california olugendo luluwanvu nnyo naye yaguma najja n'abeerawo mu conference eyo naye waliwo ekinkwasa ennaku nti yalina ebigambo byayagala otugamba nze nalina omusoko okwogera tule wansi ngenda okutuuka ku meeza waeri atudde ng'agenze netubuuza nti wameri alidda n'agamba nti obulwadde bumutabukidde saddamu kulaba wameri paka olunaku olwaleero kyannaku nnyo twawulira amawulire g'okufa kwe naye tuselebratinga obulamu okubanga obulwadde bwa mugaso nnyo eri eggwanga lyaffe finally njagala okukyala ennyinga ffenna batudde